ai-80 benzin narxi 7900 so'mgacha ko'tarilgan bo'lsa gaz tasarrufidagi ayoqchilarda bu turdagi benzin narxi 6095 so'mdan 6300 so'mga oshgan bu poytaxtdagi narxlar viloyatlarda benzin yanada qimmatroq bo'lishi ehtimoli yuqori eslatib o'tamiz mamlakatimizda benzin va dizel yoqilg'isi shu jumladan eko markali dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilingan neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ularni sotish sotish faqat birja savdolari orqali amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Manba Xabarus